Musino sino pengjai Musino sino pengjai Musino sino pengjai Musino sino pengjai hana duale dengan hana sebab urang lethat mu jantang tak kenang tuduhan ni ba urang jahe jahe ladum hana salah dicok oh tengah malam paduna di ancam tak sayang dum lethat mate hai hom hom hom bit han eta pikir nun irayar kapai terbang nang roting undum prang si di sino urang mate badum di musim no rumor dengan tanah blang di mumat mat parang sejarah hana merile moto dumu balik hai adik lampari jalan ladum bak piasan pikaruh mu blo blo mate hai hom hom hom bit hai tapi ke hom hom hom dunia nyoka ate